Hablamos con don Rafael Coe, que es eh, una persona muy importante también en la Costa del Sol, porque es una persona que eh, habla muy bien de Marbella, promueve también el turismo en la Costa del Sol, llevándolo a muchos países, él viaja y viaja, bueno, de hecho, también se ha entregado un premio ¿no? al rey, a nuestro rey, a, don Felipe VI. Él nos lo va a contar, don Rafael. Buenas Hola, <laughs> Primero, era la Federación Judía de, España que ha entregado un, presente a nuestro rey que nos recibió veramente con mucho cariño, etc. Eh, era, el, ¿cómo se llama? El, eh, plato pulido, pulido, Es esto, ¿no? Eh, he, presentado naturalmente del presidente de la, de la federación de, España, de la eh, Federación Judía de España, Isaac Kerub, con mucho cariño y mucho em, emocional... Éramos unas 30, 40 personas y naturalmente era un evento que ha tocado mucho nuestro corazón, la verdad. Y para, para decir la verdad que vení también a Madrid porque me han nombrado por la tercera vuelta como el general de Israel por Andalucía, Ceuta, Melilla e Islas Canarias. La tercera vez, cuatro años más. No sé si, si ya no es un fallo, <laughs> no, sé si ya no es un fallo para mi edad. También eh, es mucho lo de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? que sé que también está ahí muy ligado. La Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Tel Aviv depende, depende de una amiga que, que respeto mucho, muchísimo, que es Patricia Nahmad, que es copresidenta con Isaac Kerum también. Yo no me ocupo de esto, me ocupo de, muchas otras cosas y naturalmente me quedo como presidente de la comunidad judía Marbella y naturalmente Marbella para mí ha diventado un centro casi internacional de lo que el trabajo que hicimos en esta ciudad. ¿Cómo va el turismo hoy por hoy? Turismo La otra vez había una fiesta a la comunidad y eh, habíamos el honor de recibir la alcaldesa y me dice, no sabía que había tanta gente en esta comunidad. Habíamos trabajado por esto. <laughs> Es un placer siempre de verte el trabajo que vosotros hacéis juntos. Enhorabuena. Enhorabuena, muchísimas gracias, amor.